Bonjour tout le monde, je m'appelle Adrien et je vais vous montrer comment composer de la musique. Avant de composer, on a besoin d'acheter un logiciel comme Logic Pro. N'utilisez pas GarageBand parce que c'est pour les gamins. Nous pouvons faire mieux que ça. On peut acheter le logiciel sur un site officiel ou on peut trouver un site qui le donnerait gratuitement. Cependant, faites attention parce qu'il y a des virus sur ces sites parfois. Après avoir acheté le logiciel, on doit se familiariser avec lui. Trouvez les boutons et sachez ce qu'ils font. On peut lire le manuel ou on peut expérimenter avec le logiciel. Après avoir appris comment le logiciel marche, on peut apprendre comment composer de la musique. Quand je commençais à composer, je choisissais les notes au hasard. On peut faire ça, mais c'est trop difficile. Alors, on devrait apprendre la théorie de la musique, à mon avis. Avant tout, choisissez un clé. Pour cette chanson, j'ai choisi le clé en Do majeur. Donc, j'ai sélectionné les clé blanche. Je n'utiliserai pas les autres notes. Ensuite, créer un rythme. On peut utiliser un rythme simple, J'utilisais beaucoup des huitièmes notes, mais maintenant, j'utilise en variété. Écoutez. Bon, après ça, composer des accords. Ce que je fais maintenant, c'est une méthode simple pour composer des accords. Choisissez trois notes qui sont séparées par une note comme ça. Si on le fait, les notes vont résonner divinement. Puis on peut réarranger les notes. Puis on doit composer la mélodie. C'est très difficile. Euh, je ne peux rien dire sauf utiliser les clés. Euh, en général, si une note n'est pas dans le clé, ne l'utilisez pas. Et voilà, on a composé une phrase musicale. Mais maintenant, on doit créer les instruments. Est-ce que vous pensez qu'on utilise le piano seulement Non, ça serait ennuyeux. Alors, comment je... Comment peux-je expliquer euh, Je ne veux pas expliquer. J'ai déjà vous montré comment composer la musique. Je n'ai jamais dit que je vais vous montrer comment on peut mixer. Néanmoins, après avoir composé la chanson, on doit créer les instruments. Après ça, on doit mixer. you Et voilà, en chanson.